спілкувався з носіями української мови, тому я, напевно, буду плотися, плотити наголоси та тощо. І, шановні, будь ласка, пробачте мені це. Якщо я вже маю пробачення, тоді я теж розповім вам трохи про майбутнє. Грег Іден це сучасний австралійський письменник, який працює у жанрі твердої наукової фантастики. Тема його оповідання охоронці картону майбутнє, у якому людство перемогло смерть і оселилось у віртуальних світах. І у цьому майбутньому, у світі, де люди живуть тисячами років, ні в чому не маючи потреби, залишилася лише одна професія студент. Люди займаються навчанням, накопиченням та перетворенням знань. Наука це не лише нові відкриття систематизація знань, пошук вдалої форми формулювання, нові форми подання інформації, нові приклади і, врешті-решт, доступність е, е, освіти для всіх людей на планеті це все теж водночас дуже важливо. Тому що освіта це дієвий спосіб впливати на майбутнє. Підвищення середнього рівня освіти знижує злочинність, підвищує ВВП та рівень життя. У провідних країнах світу не тому багато грошей витрачають на науку, що вони багаті. Вони багаті, тому що витрачають багато грошей на науку. І знання істотно відрізняються від матеріальних цінностей. Якщо я поділюсь з кимось е, своїм знаннями, в мене їх не стане менше. Увесь успіх нашої цивілізації будується на тому факті, що обмін знаннями вигідніший за одноособисте володіння ними. Ми всі хочемо кращого майбутнього для себе та людей навколо нас. Тому я вважаю, що займатися освітніми проектами це моральний імператив. Це те, що ми повинні робити, щоб майбутнє наступало. 15 на 4 це спільнота молодих вчених та фанатів науки. Ми бажаємо, щоб люди виступали та ділилися знаннями. Наша мета створити великий рух популяризаторів науки та популяризувати саму ідею популяризації. Як е, з'явилася 15 на 4? Офіційна версія дуже проста. Ми з друзями дуже любимо читати Вікіпедію та збираємося іноді розповісти один одному, що ми там начитали. Потім ми запросили ще друзів, потім ми запросили ще друзів, так з'явилось 15 на 4. Правда в тому, що наука це освіта це центральний тренд у сучасності. Я вважаю, що просто соромно, що на кожному кроці не відкрита лекторія, враховуючи попит та враховуючи приголомшливу вакуум пропозиції. І ми просто зробили те, що просили зробитися, всі хотіли виступати, пішли виступати. Наш головний глядач це молодший науковий співробітник, який має тривалу клінічну депресію та за півроку втече зі свого науково-дослідного інституту працювати джуніор php девелопером Ми повинні мати потужний психотерапевтичний вплив на цих дівчат та хлопців. І показати їм, що вони потрібні, дати привід пишатися собою. Я вважаю, що визнання результатів їх праці важливіше за гроші. До речі, про гроші. Доступність знань це базова цінність проєкту 15 на 4. Я вже сказав, значна частина наших глядачів це молоді вчені. Ми всі знаємо, що в наших країні молоді вчені заробляють в межах похибки близько нуля грошей таланті розподілені планетою нерівномірно. Гроші розподілені планетою нерівномірно. І ці два розподіли не нафту корелюють. Тому ми зробили все, щоб люди могли відвідувати 15 на 4 безкоштовно. Наразі 15 на 4 не заробляє грошей ніяким чином і не приймає ніяких добровільних внесків. Ми віримо в майбутнє, і ми віримо в майбутнє, в якому освіта буде безкоштовною. Тому ми вже безкоштовні. І ми використовуємо допомогу наших е, волонтерів і наші кишенки від Якщо ви хочете допомогти якось проєкту, це дуже просто, доєднуйтесь до волонтерів або контактуйте зі мною. І я дуже ціную зусилля усіх, хто займається 15 на 4. Ми з вами це є 15 на 4. Дякую вам. Наші івенти проходять у такий спосіб. Четверо лекторів читають чотири лекції на різні теми. Перша тема технічна. Можна давати багато складного матеріалу. У Фабері у нас фізика та біологія. Друга тема легка і приємна. Це якісь технології розваг, це якісь комедні відкриття або просто веселий приємний лектор. Далі ми робимо перерву на 15 хвилин, щоб публіка могла поспілкуватися з лекторами та одним з одним. Далі ми робимо третю лекцію. Е, звичайно, вона серйозна, це якісь проблеми науки або проблемки, це якісь дослідження, які можуть е, змінити світ життя усього людства. Та четверта лекція лекція для лекторів про роботу з матеріалом та висновками. Ми намагаємося дотримуватися балансу між найкращими нашими лекторами та новими лекторами. Саме робота з молодими лекторами є важливою місією нашого проєкту. Е, заради цього ми робимо четверту лекцію для лекторів. І ми не дивимося ні на які регалії та наукові степені. Нам дуже важливо, щоб людина була цілеспрямована і прагнула покращити свій вислов. Для цього ми проводимо декілька репетицій перед лекцією, допомагаємо з полученням, з полученням тексту, з покращенням презентації. Деяким лекторам на цьому етапі ми пропонуємо взяти іншу тему або більше часу на підготовку. Усі питання зазвичай вирішуються простим голосуванням, та ці правила дуже прості і єдині для всіх. Я теж хоч ходжу на репетиції, я теж відправляю, переробляю презентації тощо. Зали обмеження а інтернет безмежний, тому ми знімаємо відео наших версій та викладаємо їх на YouTube за ліцензію Creative Commons. Так само ми за Copyleft щодо всього, що ми створюємо. Ви можете попросити у лектора текст його лекції або його презентацію та виступити з ними в іншому місті або використати їх у своєму навчальному процесі. Даси людині рибу, як ви знаєте, нагодуєш її на день. Даси людині вудку і пробудуєш її протягом життя. А от навчивши людину робити вудки, можна серйозно вплинути на життя всього села. Справжня мета нашого проєкту зробити рецепт, чіткі інструкції, за якими ентузіасти в інших містах зможуть відкрити свою лекторію. Зробивши один івент, ми приносимо світ X користі. Зробивши серію заходів, ми приносимо X помножений на N користі, де N кількість цих заходів. Ми хочемо зробити інструкції за організацією 15 на 4 у своїх, своєму місті таким чином, щоб кожен бажаючий міг провести 15 на 4, просто дотримуючись інструкції та використовуючи наші ресурси. Таким е, чином ми зможемо принести x помножене на m та помножене на m користі, де m це кількість різних е, міст, де відкрився 15 на 4. У цьому році у нас наполонив плани щодо відкриття 15 на 4 в інших містах. Станом на квітень 2016 року наші заходи проходять у Харкові, Києві, Львові, Москві та Чернівцях. І ми вже працюємо з організаторами у Одесі, Молдові та комсомольську намірі і шукаємо там лекцію. Сподіваюсь, що лекторії у всіх трьох місцях теж відкриється вже весною. Зараз ми також шукаємо волонтерів в Дніпропетровську, Мінську, Санкт-Петербурзі, Ніжньому Новгороді, Новосибірську, Єкатеринбурзі та інших містах. Якщо ви маєте друзів, у цих містах, і вони хочуть допомогти 15 на 4, навіть якщо вони думають, що нічого не вміють, хай напишуть мені. Нам потрібні відеооператори, фотографи, відповідальні організатори, не дуже відповідальні організатори, контент-менеджери соціальних мереж. І просто родовані люди, які можуть допомогти лекторам з підготовкою або стати лекторами навіть якщо вас або ваших друзів немає у цьому проєкту, але ви хочете допомогти, напишіть мені. Сьогодні участь у проєкті бере близько 100 волонтерів та десь тільки ж вечір. Команда 15 на 4 поділяється на безліч дрібних команд, деякі з них займаються проведенням самих івентів, інші допомагають їм. Ось е, короткий список команд. Є хлопці, які малюють дизайн для усього єдначок на 4. Є команда, яка допомагає монтувати відео та адмініструє наш YouTube. Є досить велика команда, яка підтримує наші соцмережі. Є команда, яка розробляє наш сайт, про нього трохи пізніше. Є команда, яка робить е, наклейки тощо, ви бачили на вході на івент. І є собственно команди, які роблять івенти. Ось це склад мінімально необхідної команди для того, щоб провести івент. Вам потрібен ведучий, хтось, хто буде перемикати слайд, допомагати з проектором, та відеооператор, щоб зняти відео. Ось склад типової команди, яка проводить івент. Потрібно багато людей, та зазвичай ми використовуємо ще більше людей. Зараз розповім чому. Розподіл на команди досі умовний. І всі наші чати відкриті, можна приходити туди і сюди і пробувати себе в будь-чому. У роботи ми дотримуємося таких цінностей. Перш за все, чим більше людей беруть участь у процесі, тим менше навантаження на кожну окрему людину. Тому ми завжди шукаємо ще волонтерів. Замкнуті спеціалізовані команди краще за великі комітети. І великі корабелі, а 15.4 зараз це вже досить великий корабель, не має потонути, навіть якщо отримає декілька пробоїв. Тому ми намагаємося ділитися нашими знаннями нашими знаннями і всередині 15 на 4 та передавати наші навички, навчати один одного. І 15 на 4 для нас це не робота. Це такий стиль життя, тому ми намагаємося отримати лише задоволення з нього. Як нас знайти? У нас є хештег, яким ми все підписуємо. У нас є YouTube, куди ми викладаємо наші лекції. Зараз там більше ста лекцій, та вони постійно поповнюються. У нас є наші соцмережі та сайт, де ви також можете знайти оголошення про наступні евенти, або знайти усі наші відео з е, зручним сортуванням. Також е, кожне місто має влажні, е, власні групи в соцмережах. Ви можете знайти перелік е, груп та знайти посилання на групу в вашому місці у верхньому пості головної групи. У японській мові є такий термін ікігай, що означає відчуття власного призначення в житті. Те, що змушує прокидатися вранку, яка, зранку, як кажуть японці. Наука як світа це моя релігія, мій тягай, за те, що дарує мені сенс у житті, та те, заради чого я прокидаюся зранку. Я запрошую кожного з вас долучитися. Дякую. та правильно відповісти на ваше питання. Будь ласка, чому ви не приймаєте благодійні внески? Це ж зручно, наприклад, якщо я не можу чимось допомогти фізично, то я можу допомогти е, чисто фінансово, наприклад, е, ці гроші можуть піти на оренду хорошої студії, чи, ну, на оренду хорошого приміщення, де інформація може сприйматися трохи краще, на оренду, ну, на купівлю якогось нового проектору і збільшить Е, Це добре питання. Е, ми не приймаємо системних благодійних внесків. Тобто на сайті нема контактів та картки, куди ти можеш послати свої гроші. Але ти завжди можеш е, написати або мені координатору всього 15 на 4, або краще. Написати координатору у твоєму місці та спросити, чим конкретно потрібно допомогти. Зазвичай для 15 на 4 не потрібно багато грошей, потрібно деякі невеличка, деякі невеличкі кошти для того, щоб е, на початку зробити усю поліграфію та тощо. Е, іноді потрібна якась більша допомога, наприклад. Е, Зимою в Києві в нас не було безплатної площадки, та ми знімали її за гроші, потрібні були гроші, та координатор у Києві збирав гроші по волонтерам. Тобто ми не маємо системного способу збирати благодійні внески, тому що ми не є офіційна організація якась. Ми є. Е, ми просто зібралися на такі хлопці. Ми було чудово просто зробити якийсь рахунок, і людина на що не може дати 200 гривень, 300, а просто скине 10, 15, 20 гривень. Це добре, це добре, думка. Несет свою ліпту. І просто, наприклад, ну, ну, може ми соромно підійти і сказати, ну я хочу дати 20 гривень. Ну, я розумію, це добра думка, ми працюємо у цьому напрямку. Та е, ще не придумав, як це зробити так, щоб не виникло ніякої проблеми, е, вибачте мене, звалпотреблення. Тобто е, організація велика, і ці гроші повинні попадати з якогось міста, куди звідки вони попадають, до того міста, де вони повинні бути витрачені. І поки що ми не наладили цей поток. Е, коли ми наладимо його всередині організації, тобто коли харківські волонтери зможуть допомогти київським волонтерам зробити івент, і усі вони разом зможуть послати ось ці гроші у Чернівці, щоб тут зробити перший івент, коли ми це наладимо, ми розпочнемо приймати благодійні внески системно. Поки що ми вирішуємо інше. Питання часу? Так, так, це питання часу та організації. Ми просто не поспішаємося. Дуже важливо, що у нашій країні зараз дуже цікава ситуація. Ви знаєте, скільки заробляють наукові співробітники? Ви знаєте, скільки заробляють програмісти? Ті та інші дуже розумні хлопці. Ніхто із них не є розумніший за інших. Ви згодні зі мною? науковий співробітник заробляє, ось я маю багато друзів, наукових співробітників. Ти можеш сказати. Я хочу сказати, просто фізики ще не почали наближати матриці, як Науковий співробітник заробляє приблизно десь 1200 гривень на місяць. Програміст заробляє приблизно 2000 е, доларів на місяць та більше, набагато більше, якщо ти е, кращий програміст. І е, таким чином один програміст заробляє десь у 50 або 100 разів більше, ніж один науковий співробітник. Тому ми можемо взяти, як кажуть, по 20 двадцяточки на вході з кожного наукового співробітника, або взяти один раз е, таку ж частину зарплати у одного програміста, наприклад, в мене, і вирішити цим питанням. Тобто Гроші розподілені нерівномірно і є місця, де їх простіше брати. Е, чому в Україні не дуже популярні TEDx? Вони є, це добрі штуки, тому що білет на TEDx стоїть 900 гривень. Ось у Харкові TEDx через е, дві неділі та через два тижні та білет буде коштувати 900 гривень. 900 гривень це майже уся оплата наукового співробітника. А програмісти можуть. Так. Питання стосується початку нашої лекції, де вчепили там інформацію. За останні 40 років з'явився е, такий неологізм, який називається інфосфера. Це певне середовище інформаційної якому існує людина. Матрица. Чи не здається вам, що це середовище е, чекає така сама доля, як і атмосфера, яку людина забруднила, як і гідросферу, яку і ці інші середовища сфері? Чи, чи, чи е, не повторюється ваша золота лекція, яка вишиться на результатами, у сотнях е, терабайт сміття і Знаєте, навіть коли я кажу про забруднення атмосфери, ну ми людство, ми є, ми живемо, можемо перестати. Я бачу лише один вихід, щоб не забруднювати атмосферу. Ми потріб... ми повинні розвивати науку, щоб менше забруднювати науки. Ми повинні розвивати інформаційні технології, щоб бути більш екологічними до інфосфери. Дуже просто. На вашу думку, можна підтягнути аудиторію Макса плюс комплексов на щоб вони не перебували там. І це також. І це також. Дві масивні чорні діри. Обертаєшся одна довкола одної. І зараз вони зрівуються. І ось в цей момент, коли вони між собою зливаються. Вот, зараз буде. Відбувається неймовірне виверження гравітаційної енергії.